Oi, gente, estou aqui no começo do vídeo para dar um anúncio para vocês. Bom, eu queria muito agradecer por, pelos inscritos que vocês têm me ajudado muito mesmo. Eu não tenho fazendo muito conteúdo para o canal, vocês têm aqui me acompanhado nesse tempo todo, tá bom? Então, agradeço muito, tá bom? Bom, eu queria muito que vocês se inscrevessem no canal, compartilhem o vídeo para seus amigos e também ativem o sininho e deixem o like. Eu já falei isso. E se inscrevam no canal. É. Eu sou top. Bom, gente, muito obrigada mesmo pelos inscritos, tá bom? Agradeço demais pelos vocês terem me ajudado até aqui. Se não fosse vocês, realmente, isso aqui, esse canal não teria feito muito conteúdo, não teria crescido assim. Muito obrigada mesmo. Então, é esse o anúncio. Fiquem aí com o promo code ou código de itens, bom? Bom, muito obrigada pelos inscritos. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Amo vocês. Tchau.